salutan al cio, jen i vo die vi, dio, kai hodiau estas tre bella tago, mi tre shatas gym. Fakte, nune estas dimancio, kai mi iras al esperanto domo, char estos oficial conveno tie, Um, mi filmos tion, kai post tion, mi devas iri heimen, char mi devas instudui la anglan al infano, kai post tion, mi intensas simple studi pli la grammatiko de Esperanto kaj ankaŭ am studi la ĉinan ĉar mi laste tempe tre vigle komencis studi la ĉinan ĉar mi volas regi tiun lingvon mi devas regi ĝin Do mi estas ĉe la Esperanto-domo kaj estas ĉi tie pri kio vi vidas? Nenio. Nenio, bone. Um, kai venis al conveno hodiau, la cutimai esperantistoi citie, sed ancao venis uh, tri novuloin, entute. tute. Um, unu tute ne antaŭe studis Esperanton, li simple en iris kaj volas esplori la lingvon iomete. Um, la alian estas la ĉina esperantisto kiun vi jam vidis en la antaua filmeto. Kaj la alia estas um, esperantisto kiu ŝajnas parolos jam dum ses monatoj kaj parolos sufiĉe bone al mi. Kaj ankaŭ ĉi tiu aĉulo kiu nun fumas estas ĉi tie. Sal! <laughs> Sal! Do kio estas via nomo? Kiu? Mi nomiĝas Adam. Alan, kai Adam. Adam, ah, oh, kai kiam vi nu lernis Esperanton. Ehm, um, ses Kai kiel vi studas tin? Ehm, uh, en la kai libroin. Mm, bone, bone. Kai kion vi pensas pri ĉi tiu kunveno? Ehm, um, mi tre amas tin. Kai mi eh uh, volas veni monatei. Ah, oh, bone, bone. Kai kion vi pensas pri Kaja? Mi ne scias lin. Mm. Yeah, li estas strangulo kiu nur venas por la manĝaĵo. <laughs> kion vi pensas pri tio? Pri la manĝaĵo? Yeah. Jes, yes, sufiĉe bone. So viel zu bonne, scheint es kein wie manches Mode. Ja, <laughs> eh, mir ne manches nur Fakte ist. Du kiom de manjajo es ist hier an Taue. An Taue simple ist das Frukto kai pleda Frukto. Ne ist Schokolade, Fakte in Devils a um Tim Tams for la Veronte von Vero. nur venas das for la Tim Tams, kai se Eli ne ist chiki mir ne Vero. Ich bin das Premium Mann. Don't need that. <laughs> Chia tio mi acetis la mandron kai mi acetis de office works kai ili devas poti genoa le domo. Ili ne pofos lasi chee te, chia ne nio estes chee te, kai mi devas beturigi la auton pori in veni, kai nun mai estes in genio, mi ne beturigi la auton te. Ah, aige. Do mi ne pofos poti. Eh, ah, bene. Do nun fakte mi volos i di superen al biblioteco, cioè mi volos montri ehm um, do da ah, <laughs> Yes, don't cool in. Yes, you ma chulo. Kein nun mi vos montri al vi tu un gigantan libron, mi forgesis montri gin. Am um, antaue mi ne habs so tempo und do nun mi montras. Oh. Es, mi devas inverse gin. Do ien mi tre shatas gin. Recomendindai libroi a casa della libro tago, kai estas quasi un grandega gazetto. Cronico Liverpool, la cavaron yara conferenzo de Lanchester, kai Chelsea a casa's last in sabaton. Tois es tre bone. Vi verŝajne povas legi la tutan historion de la heroldo en ĉi tiu giganta libro. Do antaŭ la dua literatura tago, la kvaran de aprilo ĉiu semajn uh, samideano memoru sian moralan devon aĉeti almenaŭ unu verkon de originala Esperanto-literaturo. De kiam ĝi venis? Ah, de tie. De la dek tria de aprilo 1912. Fek. Oh, sarei Ya fino le. Do che un libro di Jonas? Sì, un Ah, la cunulado del del lingo. Questo sloco. Che è sto sloco? Eh. Donino discuta sulla differenza in entra la che va Um kai la novu pesis kio esas la diferenco kio esas la diferenco inter la angla um de Britio Australia kai usono kai lau Kaya, kai lia sulu da la la angla en oh, la angla signo lingua en Australia Britio um es kai New Zealand es sufiche simila el ipos compreni un alien sed la signo lingua en um, usono please similas sa la signo lingua en Francio do es grande diferenzo entre ni du signo lingua Deutsche vi war es tion. die Gitarren. Die longa des Gears lange Cut Se li conti raccontos la eh, rusa sigla parlato, eh, li decompremos. nu li comuni li comunicus per gestoi kai corpo linguaggio kai ili io post iom Ĉu ili ne uzos la internacian signolingvon? Gis, amico. Gis. Gis. Gis, love, Gis. Gis. Yes, you be send us min um li don our tio film out cuz we met us in the Novage letter. Yeah, yeah, mi povas. Mi povas sendi. Mi povas. Yeah. Mi faros. Mi faros. Okay, done. Yes. And Australia si do esto. Prepare us a Novage letter of mi finas. Mi credi. Mateo. Gis! Gis! Gis last! Gis! do nun mi kai kai kai li amicaccio eliras char ni vos trovi mangiajo sed fakte mi proponis al li amico che ni povas <laughs> ni povas unu mangi du feki sed li volas fari la duan <laughs> oh estas eto problema esto stupado ci <laughs> Vi ne povas eliri. Pardon don men. Jis. Jis. Do ni de cidas ken ni nun eras al urbo por manji. Kaj tio signifas ke vi devas drinki ĉar mi ĵus diris urbocentron. Urbocentro, urbocentro, urbocentro, urbocentro. Do kaj ĵus havis strangan penson. Mi pensas ke estus amuze se vi estus fikanta iun vian amaton. Vian amaton. Kai vi vos longigi la sperton. Vi simple dir digi en via menson la vizaĝo de Zamenhof. Kai tiam en la meso de la fikado vi devas diri al via amato, "Oh, Zamenhof, kai tiam es." Mi ne scias kion diri. Mi ĵus ruinigis la tutan historion de Zamenhof. Vian liain ideoin, liain credoin, cio, por la estontezo. Cai versaine nun iu creos me, me meoen, de tio, <laughs> de, de, de pornografio, con, pornografio, con lo visaggio de Zanghao. <laughs> Oh. Hat said you Katzen. Tschüss. Do, mi nun devas diri gis. Iru cazze. Ie, iru cazze. Bore, jen la nova maniero por diri gis in Esperantujo. Iru cazze. Iru cazze. Yeah, iru. Kai, kiel ciam, mi volas danki mia in donat santon che Patreon, char vere sen ili, mi ne povas daudigi citiun kanalon. Ili estas da viv sango de citiun kanalo, kai miai gis nunai donat santoi estas, Andri Timp, bon coda Chris Pedu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.